Príjemný dobrý deň. Bertrand de Bille, jedna z najvýznamnejších dirigentských osobností súčasnosti, prichádza tento týždeň do Bratislavy, aby dirigoval dvojicu filharmonických a volentných koncertov. Na programe je opus magnum symfonicko-vokálnej literatúry Beethovenova misa Solemnis, ktorej tradíciu uvádzania založil náš Ladislav Slovák v roku 1970. Solistami Beethovenovej Misa Solemnis sú dámy Emma Pearson a Hermína Hazelbeck, tenorový part na miesto náhle indisponovaného Pavla Bršlíka prevzal solista Berlínskej štátnej opery Stefan Rügamer a basový part spieva naša stálica Peter Mikuláš. Dámy a páni, tešíme sa na jeden z najväčších zážitkov tohto ročnej koncertnej sezóny. Príďte v čo najväčšom počte pozrieť si Bertranda de Bího.